И всем привет, дорогие друзья, с вами мистер Мачекей. И сегодня, а, как ну, вы заметили, неделю назад у нас был на канале розыгрыш лицензионного аккаунта для Майнкрафта. А, прямо сейчас у нас уже 31 подписчик, я где-то уже его писал. Если будет 30-35 подписчиков, итоги конкурса будут сразу же. Ну и также будет потом второй конкурс от самого меня. А так-то развил э, а, мистер Джос. Так, так, прямо сейчас давайте мы зайдем на это видео. И заход. Так, посмотрим, в группе у нас есть что-нибудь. Если не, будем... Так, нету, значит, будем выяснять по комментариям. Так, заходим в комментарии и смотрим. Так, так, так, так. Так, говорю сразу, победитель мы дадим наши скайпы и так далее. Также другим тоже можем дать скайпы по желанию. Так, эм, смотрим. Так, ну, так, даже не знаю, кого выбрать. Это человек пятый. Так, давайте так, посмотрим, у кого... Так, я не пишу, не могу посмотреть его канал. Так, окей. Так, да, у меня есть такая идея. Метод антыка. Я сейчас буду наводить курсором. Так, стоп. И буду так им водить быстро-быстро. И так до того момента, пока курсор... Точнее, пока я не сорвал свою мышку, и курсор не покажет определенного человека. Я даже не знаю, может мне... Так, ладно, давайте я тогда еще закрою глаза. Я правда закрою глаза. И ладно, все, начинаем. Такс. Я где-то минуты... Где-то несколько минут вводил курсором, и вот этот за... Я не знаю, как почитать его ник. В общем, вот этот человек... Так, я, наверное, даже подпишусь. Так, я, наверное, подписался, и вот этот человек у нас получит лицензионный аккаунт. Поздравляю тебя, а, в итоге конкурса завершились. Этот человек, надеюсь, ты просмотришь ну да, ну, надеюсь, ты просмотришь это видео, иначе мы не сможем тебе вручить приз. Ну, с вами был мистер Маджикей. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи, всем до новых встреч.